I kan da ikke bare forsvinde. Farvel og tusind kys til min lille guld og alle derhjemme. Jeg skal nok få dem hjem.